大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《关于世界岁月如梭》，时间来到了我们的阳历七月。七月它是一个很特别的月份，因为从这个月开始，二零二一年岁次辛丑就已经过了一半了。年底的胜负啊，现在可以说是非常重要的加速点，不要再搞什么谋定而后动了，该做的事情就要抓紧时间，赶紧去做。 开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，叫老师下次更新视频或是新的运势解析，您才能够获得通知哦。好，我们在阳历七月啊，它的流月交接的时间是在阳历的七月七日的晚上八点零四分，交替节气到了小暑，不是快餐店的炸薯条的小暑哦，它流月的干支啊也会交替到了乙未月。 而在阳历七月呢，还有第二个节气。第二个节气是什么呢？就是在七月二十二日的晚上八点零三分的时候，节气会交接到了大暑，就是我们这个月要遇到的两个节气了。各位要注意的事情是啊，我们在任何的时运流转。 都离不开节气的变化，因为中华文化的二十四节气啊，是跟其他的古文明一样，是按照着太阳以及宇宙星辰的变化所制定出来的。就是任何的推命术啊，例如八字或是紫微斗数，它的变化点啊，不是以农历，而是以节气与干支的变化来断定日月星辰的位置，来推算我们整个宇宙跟我们自己本身的关系。 好，我们第一个节气啊，刚刚谈到了，就是小暑。这个时候啊，太阳走到哪里呢？太阳走到了黄金的一百零五度。这个时候，梅雨季基本上都已经结束了，要迎来了辛丑年的暑热之天。在古文有记载呀，温风至，至极也。温热之风至此而极也。蟋蟀居壁，一名穷，一名蟋蟀，即今之促之也。 在中华文化的礼记里面，也有针对这个有谈到一部分，包含了什么？生土中，此时羽翼稍成，居穴之壁，至七月则远飞而在野矣。盖肃杀之气，夜深则在穴，感之深则在野而斗。也就是说，蜻蜓跟蟋蟀这两个盛夏的昆虫就要开始准备活跃了。而在古书的七十二候里面啊，对于节气小暑开始。 它的形容是什么呢？它的形容是暑热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气尤小也。也就是说，小暑虽然开始炎热，但都还不算真的热。如果你在我们的阳历七月十五前就觉得热得受不了了，那么第二个节气的大暑就会让您对炎热有新一番的认识了。 而第二个节气啊，就是大暑节气。大暑，太阳位于哪里呢？位于黄金的一百二十度。古典有云：“小暑后十五日，斗子末为大暑。”六月中小大者，就极热之中分为大小，初为小，后望后为大也。这时候啊，正值中伏的时前后，中国大陆地区啊，大部分的地方都是一个一年最热的时候。 也就是喜热的农作物，它需要比较温暖的农作物啊，它生长最快速的时候。当然，港台地区啊也是差不多，都是非常炎热的时期了。而在这个大暑时节啊，会有以腐草为捐，以及什么益药消行。大概的意思是什么呢？这个时节啊。 萤火虫也会开始变多。如果这个时候啊，台湾已经解除了三级的防疫警戒，那么可以带小朋友或是带一些家人去山区或是树林中，可以去观察萤火虫，这是一个蛮有趣的体验。而在大暑啊，也是大雨时行以土润入暑的时候，也就是说，这个时候既炎热又容易下阵雨。 这就是一种暑气蒸腾的感觉，就像啊，在再去享受那个三温暖桑拿一样，热就算了哦，还有很很厚的一个黏腻感。这个时候啊，都市的夜晚如果没有冷气的助眠，哈， <laughs> 那真的是比较不好睡了。但是如果在乡村呐，晚风吹拂，也多少会有点丝丝的凉意。不过这个时候蚊子也蛮多的，除了新冠疫情之外呀。 登革热在东南亚称为骨痛易血热症，这也是我们必须要去注意的。而在疫情方面啊，我们一年半以来在流月总论里面都会以美国疫情预测为最优先，因为美国目前还是世界上经济的霸主，所以美国的疫情好坏直接影响到了世界整体环境的变化。 而美国的疫情啊，我们在五月跟六月的流月总论里面，都是预测它单日的新增病例不会超过五万这个数字啊，到了七月份就会下降一点了，到了四万两千例。主要还是因为什么呢？是因为美国还是有很多人坚持不打疫苗，或是觉得说号称打了疫苗身体就有磁性，哎，这个是蛮奇怪的。所以啊，你要让它变成普及的去施打，目前还有一些的阻力。 所以啊，目前只能维持在四万两千的天花板，要再降下去啊，困难度是比较高一点的。毕竟啊，它是一个人口拥有三亿以上的大国，所以疫苗没有变成你必须的强制施打措施之前啊，新冠疫情是比较难在美国完全消灭。但是啊，比较实在的结果来看，下个月也就是阳历八月。 应该就可以等同新冠疫情在美国大致结束了。虽然病毒没有办法消灭，但是新冠疫情大致上是不会再去影响美国的经济了。哦，只是它现在之前所受到之前影响这些经济啊，还需要一点时间来把它修复。而在其他国家方面，从欧美外溢出来的新冠疫苗将会逐渐的注入到了亚洲以及非洲国家，所以从七月起。 基本上，亚洲也会逐渐的开始恢复痊愈。这个恢复的速度啊，当然会比过去欧美地区快上了许多。为什么？因为过去的一年啊，欧美他们在传染最严重的时候，并没有疫苗可以给他们施打。所以现在有疫苗，而且还有很多种，而且不一定只有白色联盟哈欧美这些白人国家所研发出来的。所以整体的发展速度啊，会是比较快的。 我们在阳历七月啊，可以看作是一个起点，是什么起点呢？就是亚洲要整体快速的去除新冠疫情的起点。而在岁次辛丑啊，六月在小暑的时候交接，这个时候属于一个斗争之月，也就是说呢，在这个时候世界的局势啊会变得比较有火药味，任何外交上的纠纷以及冲突都容易在这个时候显现。例如什么呢？例如以色列以及巴勒斯坦。 北韩以及伊朗的核武争议，以及两岸之间的火药味都会开始的升温。而外交上面呢，各方的洽谈也会遇到了很多观念性的改变。例如什么呢？例如美国想要联合其他的国家，增加对中国的制裁还有限制，这个是一些比较难于达成的事情，它很容易啊说碰到软钉子。在这个时候，啊，亚洲的力量呢也会比较强势，它的力磁场圈是强过于西方世界的。 而不仅仅是中国，包含日本、韩国的力量，也会在这个时候受到了很大的加持以及鼓舞。这对于西方世界来说啊，当然它不能说一件好事。然而整体而言呢，世界大多会因为这些争端的兴起而开始有比较强烈的互动，因为要努力的去协商嘛。所以说这些的互动啊，在瘟疫后的这个时间点来说，暂时不会引发了热兵器的兴起。 而是避免自己成为了世界权力的更迭下的牺牲者，而更加的强化了自我的提升。所以，在这个斗争之月里面，这些摩擦以及火药味，有时候它在某一些地区是比较能够促使经济以及国际上的互动最好的办法。而到阳历七月啊，其实我们还是要去思考一点，就是年既然已经过了一半了，过去的一年，我们无论世界各地啊。 都经历了一场如梦似幻，但是不想再度体验的瘟疫经历了。接下来的时间，世界将会把过去静止的时间了，也就是这些工商无法发展的时间，会加倍的加速的来运转起来。当然，虽然我们要说一句话，叫什么呢？夏日炎炎正好眠，但是呢，我们也还是要理解理解一件事情是什么呢？未能下得春始种，那秋冬焉有庄稼收？ 更何况现在是夏季，再不努力的奋起，那么这个年我们可以看到又是几家欢乐几家愁了。感谢大家今天的收看，下一集我们要谈谈十二生肖在阳历七月的运势解析。我是陈老师，我们下次见。